So mga Lods, mag-unboxing tayo ngayon ng ano ng uh, ah, plus light na bagong bili ni Kapitan. So try daw natin dahil uh, malakas daw to umilaw. So sabi niya, inutusan ako na i-try daw natin. So mag-unboxing tayo sa bagong bili niya. So yan oh. Tignan natin no oh, mga Lods. So galing pa pala to sa ano sa Japan third floor no mga Lods. Malayo pa pala to pinanggalingan ito. So yan mga lods, oh. pag bago pa. Ito. So, bagong bago pa siya mga lods, no? So yan mga lods, oh. bagong bili ni Kapitan, so itatry daw natin. Malakas daw yung ilaw nito, sobrang lakas daw. Sobrang ano, liwanag, mas maliwanag para sa buhay mo. So, tara, subukan natin, try natin subukan natin no mga lods no subukan natin oh madilim na eh gabi na eh so try natin no try natin na uh, pailawan so uh, pindutin natin dito no ito so yan putik ano to yung klaseng flashlight to ang lakas talaga oh mas maliwanag pa sa araw oh hindi dugi si Sir nito sa pagbili niya 160 mil daw bilhin niya nito eh. Grabe Isa pa nga ba eh. Oh. Tingnan nyo naman mga Ludso. Oh. Isa pa. Oh. Grabe talaga ang liwanag talaga mga Ludso. Oh. Tingnan nyo. Pati uh, ulap. Kitang kita sa kaliwanagan oh. Grabe. Hindi lugi sa dito. 160 mil daw bilhin niya nito eh. <laughs> Ayos. Sa Japan third floor pala to nabibili. Woo! Eh, isa pa nga. Oh, di ba? Astig. Astig asan na ba si kapitan nga? Ah, uh, ayos na ayos di sa lugi dito. Puntahan nga natin si kapitan. Tara, sa uli na natin no, mga lods. So, okay na, na-unboxing na natin. yung plus mo. Sobrang liwanag, mas maliwanag pa sa buhay mo. <laughs>